Γεια σας παιδιά, είμαστε στο Nerds United uh, της Ελλάδας εννοείται και θα δείξουμε σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι στο League of Legends Πάρα πολύ ωραίο ε, λοιπόν, παιχνίδι Τον άξιος να μας κάνει invite Σε έκανα invite λεβέντη μου Εντάξει, εντάξει, μου Θα παρουσιαστούμε κιόλας Λοιπόν, ε... Στέλιος The Greek Ρίκου Και πίσω μας ο Μαυρόγατος Ο Ρίκου Λόγκς δεν είναι στο Skype, γεια σου Παύλο Και η Φερίνα είναι μια φίλη μας από τη Ρουμανία η οποία δυστυχώ δεν μπορεί να μιλήσει μαζί μα. Δεν τη θέλουμε. <laughs> ναι. Λοιπόν. Η παιδιά του νουμπά δεν εγγυώνται τίποτα. Όπω είπε και ο Μαυρογάτο, είναι νουμπά, δεν εγγυάται τίποτα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Προ, ε, προαγωγή. Προαγωγή. Προαγωγή, το δίνω. Δώσ' το. Look at my horse, my horse is amazing. Ω, oh, το γρήγορο. Λοιπόν, τι θα πάρετε. Δεν ξέρουμε ακόμα. Σίγουρα ο Σταύρος θα παίξει top. Θα τον αφήσω σόλ με ένα στην Τζουάνι. Η Φερίνα θα πάει βλέπω support με Blitzcrank. Ε, θέλετε να δοκιμάσω ένα Jax Jungle ώστε να πάτε να πάτε σε ρίκου bottom με attack damage carry και να πάρει ο Lobster ένα mid. Μπορεί να τζαγκλάρω κιόλας. Θες να τζαγκλάρεις καλύτερα να πάω εγώ mid με ένα γη, να γουστάρουμε. Ναι, δεν ξέρω, τι να δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλει. Τι, τι θέλει να πάρω από την κέρι, Βέιν. Βέιν, πάρε ε, Βέιν. Αν και δεν κάνει καλό το λέω κιόλα. Μ' αρέσει το παιδί. Ε, Ρίκου λέω ψηλεύω jungle, άρα εγώ θα πάω mid. Mm -hmm. Λοιπόν, να δούμε τι θα παίξω όμω το mid εγώ. Επειδή δεν είμαι caster και επειδή δεν μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω mid, Παρ' όλα αυτά, τα τρομερά μου skills με επιτρέπουν να παίξω οποιονδήποτε παιχτή σε οποιαδήποτε μεριά του χάρτη. <laughs> θα επιλέξω. Παίξε Z. Z. Με στο mid λίγο δύσκολο βασικά. Εμεί στη σχολή του Σεν δεν παίζουμε ποτέ Z. <laughs> Έλα ρε τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό. Διάννα, Καταρίνα. Θα παίξω τάλον. Η λεπίδα είναι ζωή oh, και θάνατος. Ευχαριστούμε το δύο που έφυγε. Το δύο που συνδέθηκε. Πολύ ωραία. Μα φοβήθηκε. Μα φοβήθηκε. Σου λέει κάνε και τώρα και. Ακούω, Λόπιστα, παίξε καλύτερα εσύ μήτρε, φίλε. Οκ, οκ, οκ. της μαγείας. Για αν μιλάει ακόμα αγγλικά. Ναι, είμαστε στο, στο λινόφωνο League of Legends εμείς. Ναι. Κλείδωμα. Winter is coming. Χειμώνα θέλετε. All over my face and my lower back. Τι προτιμάτε Καταρίνα ή Κασιόπια. Ε, με βάση τα picks... Ε, ξέρεις, με βάση τα πίξ, Με βάση Παύλο. τα Παύλο, θα πίστευα πως ε, καλύτερη επιλογή στο mid είναι ο Teemo. Όχι. <laughs> Πάρε ό,τι θες, ρε μαλάκα, σιγά, normal είναι. Οκ, εντάξει, θα προκαταρρύνω. Look at my horse, my horse is amazing, give it a lick. How? This is like crazy. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, με μένα γυρίζουν εκ του μπατα δεδομένα. Uh -huh. Mastery Page 4, όχι, Jungle. Είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος. Δεν είσαι. Είμαι έτοιμος. Είσαι καλά. Είμαι καλά ρε. Είσαι καλά ρε. Είμαι καλά. Είσαι καλά ρε. Έλα ρε, καλά είμαι. Ahem. <coughs> <coughs> it's time. Duel, duel, duel. Yu-Gi-Oh! Μα λέγεις έτσι. Μάστερ, όχι θα κάνει μάστερ, δεν τότε. Δεν θα κάνω. Κλείς το μικρό μου. Μην μην το μικρό. θα βλέπω Δεν χρειάζεται να θα μας δεις θα μας ρωτάς Λέμε εμείς την απάντηση, κάνουμε το super... Το super solo Έλα ρε, μόνο και πάω με κορδελίτσε. Δεν τι κλέσει κορδέλε, ρε φίλε. Γιατί κορδέλε. Κορδέλε είναι τι γκόμενε. Και παρεπιπτόντω παίζεται με γκόμενε. Βέιν και Καταρίνα. Την <laughs> καρδούλα. Να αλλά τσέκαρε ο γη πάνω. Σιγά μην είναι γκόμενα σε τζουάνι, ρε φίλε. <laughs> Τσέκαρε ο γη έχει κορδέλα. Είναι πούστε. Γιατί δεν είναι γκόμενα σε τζουάνι. Σε τζουάνι. Είναι και βόρεια κιόλα. Η Σετζουάνι, φίλε, έχει μεγαλύτερα. Πιπ! Η Σετζουάνι είναι σαν τον Όλαφ χωρί μουστάκι. Μπορεί να Μαλάκα, ακριβώ αυτό το πράγμα. Σε τζουάνισα τον χωρί μουσια. Και με γουρούνι. Ναι. Όλα αυτά τα έχει γουρούνι. Σε μένα μιλά. Σε μένα μιλά. Όχι, είπε γουμάρι. Σε μένα μιλά. Με λένε. Με λένε κύριε Γομάρι. Από ό,τι καταλάβατε, η Nerds United είναι Nerds. Είναι Nerds. Είναι Nerds. Nuclear explosion. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Δεν είναι αρζιλό. They came for him one night. Are you talking to me? αγγλικά τα δεν είμαστε εθνικιστές. Δεν λέμε. Μας είμαστε ποτέ. Δεν λέμε LOL, ε, έχουμε και λίγο oh Τζαξ παίζω, αφού παίζω Τζαξ. Προσοχή. Προσοχή. Προσοχή. μιλες τον ήχο σου. Ανεβαίνει τον ήχο του. Καλώς ορίσατε στο παράντι των επικαλεστών. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνω τόσο. Όλα καλά Όλα καλά. Πανοπλία πάρω. Έκπληξη! Έκπληξη! Surprise! Surprise! Λοιπόν, κατεβάζω γραφικά για να μπορούμε να κάνουμε το, το recording σωστό. Θα μας κάνουν κανένα invade νομίζω. Μα. Και θα κάνουμε και φωτοξία γιατί όπως θα κάνουμε φωτοξία. Για κοπιάστε. Πού είναι ο αναπτήρας ρε. Εδώ είναι, εδώ είναι. Πού είναι, πού είναι, πού είναι, Ξεκινάω Wolves, ε. Πίσω και σας έφαγα. Τι επενδύσεις, ρε, δυσκολάκι έφαγε. Ποια, ρε. Τι πέσα. Δεν ξέρω. Φερίνα μας. Φερίνα! Τον Τόρο τον βγάλατε, θα το βρίσκω. Τον έβγαλε στο τύπτη, τον έβγαλε. Η Φερίνα τι είναι, ρε μαλάκα. Ρουμάνα. Να δεν ξέρει ελληνικά. Όχι, ξέρει ελληνικά. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε Θεσσαλονίκες. Your big fat ass down. Ξεκινά, Φερίνα. Καλά. Γιατί αυτό δεν μαλάκα. Όπα μάγκα style. Ποιος XP style. Πειράζει ρε, αυτό Δεν έχω να πετάξω. Έλα, δώσε μου μαχαίρι. 3, 2, Ένα με το μαχαίρι. Έχω το γούζου style στο μήνυμα. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ πριν. Μα τι ε, δεν βρίζουμε. Θα φάγω το Έχουμε φάσει την mid ρε. Ο Jace είναι πολύ δύσκολος παίκτη, να το ξέρεις. Δεν έχω jump ρε. Πάνω να σου κλέψω το red και έρθω μετά. aqui. Faz isso aqui. Piso que se hace Jax. Vou espalhar o το bot πάει καλά, αλλά... Πάμε λίγο, πάμε λίγο mid. Πάμε λίγο mid. Πάμε λίγο mid. Ε, τον πάω στον Ρεβελεγκό. Μπες, μπες, μπες. Πάει στο top. Πρόσεχε top. Top, πρόσεχε, έχετε πάνω, ρε. Εσείς ο γη. X-Live. Echt is na, ik is de Blizzard, eh, Ik heb het pas. Όχι. Όχι. Double Δώστε, δώστε, δώστε ξύλο. Πίσω, πίσω, πίσω, μαυρότη, πίσω, μαυρότη, πίσω, πίσω, πίσω. Φύγε, φύγε, φύγε. Δεν έχουμε τίποτα. Ωραίος. Τον άλλο, τον άλλο, τον άλλο. Τι έκανε κάμπλο, πάτε. Πάμε φύγουμε, πάμε φύγουμε, πρόβατε, φύγε, φύγε, φύγε. Μπάκαρε, μπάκαρε όπως είσαι, μπάκαρε όπως είσαι. Πάτα μπίσου κρατάω εγώ το, πάτε. Φύγε, θα σου έρθει μια ρουκέτα στο κεφάλι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, οχι. Ο, ο Γκάρελ από πάνω σας. Ακύρωσε το teleport, ρε μαλάκα. Μην κουνιέσαι όταν κάνει teleport. Ακυρώνω εδώ. Ναι. Ese es Will. Καρέν, Άμα κάνει ένα καλό το... Δεν χρειάζεται να κάνεις φλάς εκεί. Όχι, όχι. Έχει εσύ στο middle, να ξέρετε. se stoppa, cara, não. Έχω στο μήνυμα. Δεν μπακάρετε, δεν έχετε βάλει καν words, μπακάρετε. Είχαμε, Έλα μωρέ, έλα μωρέ τώρα. Έτρεψε από τα από τι. Έχει ότι τσέσεις στο δευτερόλεπτο μαλάκι Φύγε Τζακ, δεν γίνεται, ε. ρε. Πέσιο, πέσιο. Έλα με το γαμμένο το εξώστη να πούμε. Πρόσεχε, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Μαλακία. Πάμε σκάρα το μπλου. Μόνο από κοκκίνης. Έχει σούρτη, τίποτα damage. Έτσι, έτσι, έτσι, μην το φοβηθάς, μην το φοβάσαι, μπες, μπες, γιατί με είδες. SS mid με Evelyn. Μπάκαρε λίγο να πας να πάρεις items. Μην πας εκεί πέρα τώρα, είναι επικίνδυνο αυτό που κάνεις. Πίσω και σας έφαγα. Μάπια για σκύλος. Το πόλι απόλυτο άκυρο. Ναι. Teleport top χωρίς να κουνηθείς. Έχεις teleport. Ε, ναι. Ωραίος lobster. το όμως, Φερίνα γιατί τρώσε σου πολύ πλάμα, έτσι. Έλα ρε Φερίνα, ένα χεράκι γαμότο μου. Κοίτα, χέρι, ούλτι. Ούλτι. Δεν έχει. σου κάνουν μπλοκ. Μα έτσι τα minions σου κάνουν μπλοκ στο LOL, δεν μπορείς να. Για ποιο λόγο έχει τόσο πολύ health ο κύριε, ποιο πει. Έχει παίξει ένα ρόλο το Ages τίποτα τέτοιο. Έλα ρε κόβει τη φταίει για 400 like με κατέβασε. Ψεύτησε ο ίδιος ο σε στο, πέσε. Ε, είναι όλοι κάτω. Αν να Θα δοκιμάσουμε αυτό. Ωραία σου είναι. Έχετε όλοι, έχετε όλοι στη μέση, προσέξτε. Είναι εύκολη, ε. Ναι. Έλα ρε μόνο. Играйте Ахиви. Кидайте Басова, кидайте Басова, возле них. Главный бот. σκοτώνει συνεχώ. Έλα, δεν Έλα, ναι, έλα. καλά, μας Δεν έχω μάνα, θα μπει Φύγει, φύγει, φύγει, Ε. Μπράβο. Μπράβο ρε. Τι είναι zero item. Δεν έχει, δεν έχει items, αυτός δεν έχει πάρει items ακόμα. Την αυτό επειδή δεν έχει items. Χαίρετε. What, what. What what? What what? What what? What what? Έλα ρε πούστη. Ο μάμα θα του ρε. Ρε, παίξτε έναν μπάρκ έχει δύο. Να πεις τώρα που πέρασε εσύ τώρα. Τι που κάνω? Το ένα death, το ένα kill. Δεν είναι αυτό, εμένα δεν έχει σκοτώσει. Εμένα έχει σκοτώσει, τότε κάτω που χάρηκε. Εμένα έχει σκοτώσει δύο φορές μόνο. Έκανε τέλεπορτ. Φτιάξε μαυρό και τον έχουμε. Γύρνα. Εσάς μη. Ωραία, σε τόσο παίχτης. γη. Andiamo da quel down Ej. Δεν το πιστεύω ότι είσαι με κάτι τέτοια live ρε φίλε. Κατερίνα σε μένα, Κατερίνα σε μένα. συνέχεια. Πίσω και σας έφαγα. Έκανε φλάς. του το ναι, γιατί, γιατί δεν τον κάνει. Άρε Phantom Dancer, πάντα θα μείνει Phantom Dancer. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ Infinity έτσι. Δεν καταλάβει και το ίδιο. Α, τι που... Ούρτι, ούρτι, δεν έχεις ούρτι! Δεν έχω, την έριξα πριν. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Για Μπορεί να την προλάβω εγώ, δεν νομίζω. Δεν την προλάβω. Η ομάδα σας κατέστρεψε έναν... Έλα να προσάρουμε μαζί τώρα το... Ναι. Τι? Μου έχουν δώσει πολλά εκεί. Κοίτα δω ρε, έλα τώρα, κάνει πλάκα τώρα, ρε, κουστούμου αυτό. Δεν, δεν, δεν έχει τίποτα να κάνει, δεν κάνει damage για ability. Ναι, το ξέρω. Φύγε, φύγε, μαύρη, μην κάθεσαι εκεί. Να μου κάνει ένα Q μόνο, τι να μου κλάσει. Θα μου κάνει 3-4. Θα σου κάνει ένα Q και μετά θα έρθει εδώ. Έχει τον guard. Πού είναι focus γη. Πάμε για δράκο. Έτσι. Η Βέιν. Όπα, τι είναι αυτό εδώ. Μάστερ Γης. Ο Μάστερ Γης. Ο Μάστερ Γης. Δεν πέφτει μόνο σκοντάφτη. Στάμε στη μάπα τώρα που κάνει χείλ. Έχουμε κάτι καλύτερο. Δεν έχω πάνω. Πάνω, πάνω, πάνω, πάνω, με κι εγώ, με κι εγώ, με κι εγώ, με κι εγώ. Βασικά όχι, όλοι μου κι εγώ, πάνω. Μην πάνε να όλοι. Μας κάνει μια όρθια. Την έκανες εμένα. Τώρα ένα βελάκι. Πεθαίνει ο Στέλιος. Ένα άλλο της Παιδιά συγχωρέστε με, αλλά πάντα κάνω πολύ. Καλά και έτσι. Με τέτοιο. Γύρισε. Γεια ρε φίλε. Γελάς με το όπλο μου. Θα σου αλλάξω τα φώτα. Φαντάζομαι είναι αληθινό όπλο. Με την ίδια φωνία, ε. Φαντάζομαι είναι αληθινό Μαλάκα δεύτερη να παίζει τζάκι. Φαντάζομαι να χαλινό. Ε, του δεν μπόρεσε ποτέ να το ρίξω το τάρε. Αγαμηθείτε. Αγαμηθείτε. ξέρει και άρα χαΐζουσα ο γατονέγκρο. Μια ναι, λέξη. Κάτσε ρε, χάλασε όλη την ναι. πάνω στο μπαλκόνι. Πάνω από το δρακάκι. Μόνωση. Πάτε να φάτε πάνω το πυργάκι και ας το δρακάκι. Το δρακάκι χρειαζόμαστε, είναι ένα σύνδεση με ένα πύργο. Φαντάσου μεγαλύτερο. Φαντάσου. Μόνο αυτό Θα Δεν κάνω την αμυγγύηση. Πάω να πάρω τον μπλου. Δώσε στον μπλου κάνει τον μπλου. Έλα. Όχι. Μην το πάρετε. Ωρε, πού στον Το πήρε και μέσα. Ε, το πήρε η Φερίνα. Άσο Το πήρε μαλάκα ο Γκόλεμ. Με την πάση, βρε. Ο Sorry, Παύλο, δεν πλάτες. Ο Γη είπα να φάει το... Όχι. Τι κάνετε εκεί, τι κάνετε εκεί. Όχι, Άλεξ, φύγει, φύγει. Λέγουμε τα Άλεξ. Σιγά με πετύχει. Σιγά με πετύχει. Δεν είναι, δεν είναι. Η μηδέν που καπνίζει τώρα, ξέρει, θα τα κάνω σίγουρα τέτοιο. Οχ. Νομίζω πως ήταν αβατούλη. Έχει ωραίο... Ο, ο έχει ωραίο κομπό με την Κατερίνα, άμα πιάσει δύο άτομα με στάν. Αν πιάσει το στάν, ναι. Έχω κάνει με έναν άκυρο. Εγώ έπαιζα με Τι Θέλει κάνει ρε μαλακά. Ε, θα μα πει τα raids, βλέπετε το Blood Rifter. Ναι, δεν έχω ούτε μάνα ούτε τίποτα για να την βοηθήσω. Ε. Τζουάνι, τρέχα. Ε, το κάτω. Το μπροστά, το μπροστά, το μπροστά, για ε, να τρέχει. Πάτε το γη, ξέρω ε, εγώ τα κάνω εγώ. Ο παγκάρι! Σιγά που θα άτρεχε μαλάκα. Ολόκληρο και η United το διαστημάτων. Ολόκληρο στάνε τώρα. Στέλιος Α, παρακαλώ δύο. Ναι, ναι. Άι στο παρά. Τσίχτα κάτω. Άι στο παρά. Imagine if I had a fade Πίσω και σας έφαγα. Πίσω και σας έφαγα. Ή όπως λέει, ε, πώς λέει ο Ρεβίζα Μαλάκα, ο, ο Γκάρεν, τι φοβάστε, έρχομαι. Παύλο, μη, μη, μου πάρεις τα raids, θα θέλω για τον Bloodfest. Ναι, είναι, είναι 4 τέσσερα κόμπο. Δεν σου να είχα ψεύτικο. Δεν σου να είχα και αληθινό. Είμαι slow σε αυτήν την καρδιά. Βγάλω εγώ. Βγάλεις τρίγνε. Ναι. Έχει πλάκα. Πλάκα αυτός. Ε. Μπακάρετε, μπακάρετε, μπακάρετε. Ω, damage. Πάνω στο το έχει ψεύσει το ότι μπορεί να τρέξει. Ε. Ω, τον Γκαρέν, όχι τον Γκαρέν, τέτοιο. Θα μωράτε. Δεν έπιασα καλή Καθόλου καλή Το Δεν ότι με φάει. Ναι. Δεν έκανα καθόλου καλή Πίσω Κύριε, είστε πολύ δυνατός. Λοιπόν. Κάνε ούτε και λοιπόν. φύγαμε, μαύρε. Σε πόσο. Δεν έχω τίποτα να σε βοηθήσω, ξέρεις, α. Ε. Έπρεπε να κάνει πιο γρήγορα την ίδια, ώστε να μην μπορέσει να κάνει flash. Πάει το πάνω. Είχε και κακομέρα και λίγο. Οπ! Πώς είναι αυτό. Οπ, οπ, οπ, ακράτον στάει. Τσέκαρε! Τσέκαρα. Με χιτάκια, ε. Aced, aced. Red buff. Ναι, παιδιά, είμαστε νέα δουλειά. Νέα δουλειά, μην πάρεις. Στην Κίνια λέει. Πίσω και σα έφερα Τι δεν κάνει να πάρει. Μ' σκληρός, ο αδερφός σου. Τι έκανε. Δεν έκανε ένα τώρα. Πάω να φάω δράκο πάλι. Zero δεν έχει πιάσει το νόημα ακόμα η Φερινά. να παίζει. Υπάρχει μπλου αν θέλετε. Εγώ το red, το red, το red το Εγώ το blue θέλω. Τι θέλω αυτό. Να πήγε το red. Ο Ζέξ σκότωσε τον δράκο. Που γάμισα τα πρέκια. Τη φασολιά. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Ωπα, όπα, Άλεξ. Όχι, Σαν του ε. Παίξε, βέει. Τι έκαψα τα μαλάκα και με έφαγε. Εκ του ασφαλούσια στα Τι θα έχουν στην καλυμμένο PC, τι να μάρξω! hook και ultimate, δεν έχουμε. Κάνουμε αυτή τη μαλακή, κάνουμε target κάθε φορά που κάνει heal ο γη, που κάνει το recovery, κάνουμε yeah. Ναι, target ναι. το γη. Δεν γίνουν έτσι τα πράγματα, θα ανάψω τσιγάρα για να φύγει Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που μου πάλι. Δεν γίνεται πάλι ρε μαλακ. Πάτησα να δείξω πάνω στην άρση να βγούμε. Πάμε. High five. Τι με μεταγράψα. Τώρα κάτσε ρε Σιτζάξ, πώς το παίζουν, Trinity Force, ε, Ginsos και τέτοιο, και Gunblade. Ε, Jax πώς παίζει, πώς παίζει Jax. Το Ginsos μια χαρά είναι, μου βάλει και κανένα live stream μετά, ένα μπλατ Ένα μπλατ Gunblade. Gunblade μετά. Ναι. Να έχω και ability power. Ναι, εγώ θα βγάζω το Ginsos. Μόνο το Ginsos και το, και το Trinity. Άμα βγάλεις Ακίνητο και Trinity, γιατί να μην βγάλεις και Ζωγαπίνη παραπάνω. Full attack, full attack damage για attack spell. Βγάζει κάτι. Στα ναι. φωτία. Καλά, εντάξει. Τα ε, φωτία. Εγώ έχω attack damage καθαρίνο, οπότε δεν είναι έτσι. Και θα με τσόσο την άσα άσχημα. Life still έχω, ρε. Ναι, το είδα. Το lantern είναι χαμηλό. Το αρχιδάκι, το lantern. πίσω και σας ήρθε. Ωραίος ο ρε. Θα πει κάποιο τον ξέρει πρέπει να γίνεται πολύ οπί. Είναι ρε, είναι στο ρεύμα. Άντε πάλι εμένα. Για κοπιάστα. Πάμε εμείς secret push run. Να έρθουμε εμείς τώρα, ναι ναι. Όχι ρε μαλάκα, το έχασα εκεί. Έλα ρε, πώς γίνεται αυτό τώρα, πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό. Πάει πεπάνω το... Focus us. Δεν Κοίτα πως θα φύγει, κοίτα πως θα φύγει, ας. Όχι, δεν είναι μόνο. Με το φωτ. Ε? Ναι. Δεν μπορούσε να έκανε. Δεν μπορούσε και ακόμα να το παρέσει. Κατάλαβες. Οχ! Σνάιτ. Σνάιτ. Τελείως ε, στυλάκι. Καλό, καλό, καλό. Πάω να φάω το βλάκα. Άλεξ, ε, κάτσε, δεν θέλω το ακίνητο σου. Έλα, πάτα το. Εντάξει, το κάνεις να βλάπεις σοβαρά το LOL, έτσι. Το κάνεις. Το κάνεις να βλάπεις σοβαρά το LOL, ούτε καν να κάνω evade, ούτε να κάνω ένα jump πάνω στα creeps, τίποτα. Ήμουν με το σιγάρο στο χέρι. Οπ! Τρώω κάτι γκυλιτσάκια, μαλάκα, σκαρματάκια. Είναι καλή λατινά να πούμε. Φταίει που το έχω βάλει σε high definition video, τραβάει. Sorry, παιδες, αλλά ξέρετε. Moći Kanada re. Već sam šetim ti gledala da mogu nema. Άντε πάλι! Γιατί είναι μαλάκα, γιατί κανεί δεν είναι μαζί μου με σαπορτάρει που τρέχω μόνο μου. Δεν σου φταίει κανένα, εσύ πα μόνο σου. Ε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα να σα σαπορτάρω εγώ. Έστω ρε μαλάκα, να είστε κοντά. Ναι, καλά. Έχω από εγώ. Μάστε για πάρα, ναι. Δεν έχω στη που για πάρα, τότε δεν ναι, ναι. <coughs> Όχι. Πέθανα εγώ, λογικό είναι ρε μαλάκα, εγώ τι τρώω. το κάνω εγώ στείλω αν μπορέσω. Ούτε καν στυλ, να κάνετε κανονικά evade πάνω Πάει μαύρο, πάει μαύρο. Ζήσε μαύρο. Πώς να ζητώρε με 083 από άρα Πάμε πάλι λίγο. Όχι! Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Δεν νιώθω, δεν νιώθω μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τώρα πάμε για μπάρα. Μπάμε, δεν μπορούμε ρε. Μπορούμε ρε, θα με βγω. Να κάνετε, το φάρα, να κάνεις εσύ το, το share το damage. Να το κάνω κι εγώ. Ξεκίνα. Πώς ξεκινάτε έτσι. Το Blitzcrank όντως, πού είναι ρε. Τι να κάνει ο Blitzcrank, δεν βλέπεις κι εσύ. Μαλακίζες, δεν πρέπει να τσιμπήσεις, το κάνω. Και εσύ πάρ' μπακ, Το έχεις μόνο σου δικό. Μόνο, μόνο, μόνο. Πήραν και άλλοι. Ωραία. Ναι, προλάβαμε και βγήκαμε. Άσε να γεμίσω health, ρε. Γεμίσω. Είναι το ρέντο όμως να ξέρεις, ε. Ο... Ναι. Πίσω σας έχω. Ε, B, B, B. Όσοι δεν έχουν life, Jax Herald Vayne. Για να κάνεις life και attack speed και health. Δεν έχει live το Ζέκες πλέον. Έχει. Είναι ε, κέμπα. Είναι ωραίο για τον τάξ ναι. αυτό, αυτό θα σου Βγάλει βγάλεις ένα νέο Ντάξ. Εγώ έτσι όπως είναι ότι δεν θα πήγαινα για τάξ. Θα πήγαινα για Guardians. Δεν έχω δίκιο. Guardians. Τελευταίο έγινε. Για τώρα. Ε, το τελευταίο μου είναι τώρα. Guardians, πολύ καλό Τώρα παγώσα ρε και στο φλεγόμενο λίθο. Το φλεγόμενο λίθο. Έστειλα ένα ticket στην... Έστειλα ένα ticket στην Blizzard και τους είπα ρε φίλε, ξέρετε με αρέσει το WoW που είναι στα αγγλικά, θέλω και στα ελληνικά, να φάνε σε πρώτη στα ελληνικά. Γιατί τη μισοί Έλληνες παίζουν WoW. Το παιδί είναι μαλάκα. Κάνω το παιδί μας το Εγώ θέλω να σκοτώσω την Ελλάδα. Το κυνηγό ρε μαλάκα, αυτό δεν είναι κάποιο πηγαίνω. Εγώ θέλω σκοτώσω την Ελλάδα. Εγώ τι να θέλω να, να σκοτώσω, να μην φάω στάν είναι το θέμα. Γιατί αν φάω στάν, τελείωσε. Ναι, να μην πείτε τώρα, κοιτάξτε που είμαι εγώ. Ε. Κάνω split που το top. Σουρπρίζα. Πάλι χώθηκα χωρίς εμένα. Κάνε ούλτι και φύγε μαυρό βέβαια. Φύγε μας. Ωραίος. Γκάλι Ρέιντζελο Γκάρελ. Πίσω και σας έφαγα. Πίσω και σας πάρει το Ρέιντζελ, Εγώ το είχα το ρεκ άλλο. Εγώ το είχα σκότωσα. Άντε πάλι, πάλι έφαγα το Και δεν έκανε και πολύ πάντα βασιούνται με το πνεύμα. Για το την αδερφάρα με την Ulti. Όχι! Πόσο κάνει ο Ρέσκιο Τρέν? Ε, λοιπόν, πεθάνει το δύο, ωραία. Βάρα την άλλη, βάρα την τέτοια, όχι τον Γκάρεν. Τη μικρή, τη μικρή συνήθιστε. Θα μπορούσε να τρέξει. Δεν θα μπορούσε να τρέξει για κανένα λόγο. που μαλακιζόμαστε. Η λεπίδα του κατεστραμμένου βασιλιά, αυτό είναι το Frostmourne, μαλακάνετα. Του κατεστραμμένου λέει. Ναι. Ε, κατεστραμμένος είναι έτσι. <laughs> Πλέον. Frostmourne hungers. Ε, το Frostmourne πεινάει. Πολύ. Πώς το μάγκα, ειδικά στα ελληνικά, πώς και τα items στα ελληνικά. Εννοείται. Φανάρι του Ρίγκλ. Το, φανάρι του Ρίγκλ. Ναι, το Ρίγκλ Σλάτερ. Έλα, ρε, πίσω τον τέτοιο. Δεν βγαίνω απ' έξω, δεν Ναι, σου βγαίνω απ' έξω. Άντε, λεφτινούλη της. Ε, δεν έχασε. Μα πόσο second ήταν. Ε, αυτό είναι, είναι πάρα πολύ στάν. Μα, γι' αυτό εγώ σα ζητάω να είστε μαζί μου για τη Τώρα εσεί. Γιατί εγώ είμαι το κάρι, μα λέγαμε πιθανό εγώ βλέπει καθένα τόλμη. Ε, μην πηγαίνει μπροστά εδώ, θα περιμένει. Τώρα θα είναι μάρτυρο, θα να ανεβάσω τα, τα στάχη μου που μου πέφτουν. Φύγε θερινά, φύγε θερινά, φύγε, μπι μπι μπι. Εκεί είναι την πάντα. Ε, μένα θα είναι μαλακία. Ε, αφήστε μου λίγο τα κρύψη. <laughs> Όχι! Άσε θα βγάλω το ράμπα το μισό πίσω. Πιάστε να. Φλάσαρε, φλάσαρε, φλάσαρε. Κάνανε φλάσ πρόσχε, μην πηγαίνεις με τις Όχι, τα Δεν μπορούμε να κάτσουμε μια φορά μαζί. Πάλι είμαστε τέσσερις, πάλι είμαστε τέσσερις. Έτσι κι αλλιώς ρε φίλε, ας τον άλλο να φαρμάρει πάνω, να καθίσει τα τάουρ, να μην πάνε μέσα. Σταυρό, πώς έχει πάνω όμως. Ε? Όχι, κάπου ακούστηκε άλλο του σας. Πίσω σας. Από πίσω σας. Όλοι εδώ είναι, ρε. Φάτε, φάτε, φάτε αυτόν, φάτε αυτόν. Πατ τον Γκάρεν σας κάνει τέτοιο. Ωραία. Μπράβο. Άσος. Κύριε Ούλτι. Ρος. Μπράβο ρε Σέτζου. Μπράβο ρε Σέτζου. Γκίση. Γκίση ρε. Γκίση Σετζουάνι. Τραγωγήσει σε Σετζουάνι τώρα. Στρατηγέ μου. Σταματάργα. Η ομάδα σας κατέστρεψε έναν... Έχει βγει εκεί και ο Τζέις. Η ομάδα σας κατέστρεψε... Τους παίρνουμε, τους παίρνουμε, τους παίρνουμε. Η ούλτη μου κάνει και κρανέονται. Η ούλτη σου κάνει τα πάλι μου. Πάμε, φάνε ωραίο στάν. Μ' αρέσει που Φεϊνά μπορεί να πάρω ξέρω εγώ δεξιά. χιλιάδε πρέπει αυτή να πάρει. ο Τζακ δεν πρέπει να πάρει. Αυτή το σαφώ. Για μένα ο Τζακ. Δεν πρέπει να πάρει ο Τζακ. Τζάκς δεν παίρνει 6 χιλιάδε. Φίλε το Ζέκε είναι τέτοιο. Είναι support item. Το παίρνουμε Εγώ το παίρνω πάντα στα μιλή μου. Χάνεις, πολύ καλύτερα items παίρνοντας αυτό το item. Δύο, ένα, έσπασε. Βάλε, βάλε ε. τέτοιο στο καπελάκι. Αλλά παίξει. <laughs> Όλοι τραπ. Πού ήσουν. Πήγα να πάρω τον πλούτο Πήρα το ελιξίριο του Μάντι. Ωραία του. Του Μάτι ή του Μάντι. Τώρα τσούζω. Τώρα τσούζει η Καταρίνα. Ρε τελικά με ρώτησε αν, αν θέλει να το πάρω. Ποιο. Έλα ρε μαλακά. Είσαι full items, άσε μου. Ε, θα τα κανένας. Μπάρον. λέω ε, επάνω. Έλα, έλα, χρειάζεται ε, ε, πρέπει να περιμένουμε λίγο. Καταπληκτική Unique εξόντωση. Αν την ναι, Ultra slow. Άσος. Άνα βρεμπτάβε. GG well played guys! Ε, και δεν χάσαμε. Και λέει πλήθος τώρα ε, την άσα από πίσω ξέρω εγώ σε εμάς να μας τρώει τον έγκλη.